应该对于山宅社长不陌生吧，所以我们今天来一座要来吃他们的店。二我现在在山宅社长的店，然后这个是他们店里面的两个还蛮著名的大分量的料理，然后上面这个写银座。 它可以加，应该是银座三宅宿社长的家吧，我的菜量。然后这个是汉堡牌，然后另外这个是大凤秒的它很重，它这上面有牛排，而且它的牛排也是超美的，这应该很那个好吃。然后这里有亲子冻，跟这里有炸猪排，这个看起来很强。汉堡排。 先来吃一个这个，它的这个牛肉肉超香超嫩的，而且咬下去那个牛肉的油脂味跟它那个香味超浓的。先来切这个，给我们看一下它的那个，超好吃的，它那个肉的香味超浓的。 它汉堡排啊，它的腌制的那个咸度是刚好的，所以你吃起来的时候不会让你觉得好像 s u 或是没有味道。嗯，超好吃的，鸡肉里面有这个鸡肉，而且鸡肉超嫩的，好好吃哦这个。 它中间有一个包什么东西？我在淘宝，哇，是矿肉吗？中间还有酱鳗鱼哎，有鳗鱼的，但鳗鱼超香超好吃。因为我个人不太喜欢有那个有一层膜的那种鳗鱼啊，可是它那个鳗鱼烤的很好吃，很香哎，超下饭的，甜甜的。 还有有为带血的牛肉最好吃了，这是猪排，嗯，也很好吃。看起来会觉得它薄薄，对不对？可它咬下去，它的肉不会觉得太干，它咬下去肉很湿润，就是有那个油的香味，然后再配上它外面这个有点像咖喱酱的感觉，超好吃。它这个里面的饭其实量是偏多的。 可是因为它里面有淋那个鳗鱼的酱汁啊，所以不会让你觉得很干。这一口看起来厉害。 번에 오고 내가 Chanh hơi có hạt bỏ thái Chanh hơi có nhiều thái 这个牛排颜色超美的，吃完了，吃完了，我。 其实很难跟你们推荐哪一个最好吃，因为我觉得两个都很好吃，因为两边的味道都都是我喜欢的那一种。然后呢，大家如果来银座的话，不妨有机会可以来森仔生长的店来吃吃看，因为他本人都会在店里面，而且本人非常的漂亮跟可爱，而且很亲切。那今天的影片就到这里，非常感谢大家看我的影片，拜。 我现在在银座的路上，银座的路每一条路看起来都超高级的，它有点像是信义区的放大版。然后 <laughs> 补充一下，每个人看起来都就酷耶。